Selongit dah licin.

哎，难死！拉斯撒这个，苏吉拉扎来呀，巴里姆，这个呀，黑拉斯尼，嗯？尼玛，黑毛巴，嗯？哼！ Keluarlah lagi, keluarlah lagi. Tidak lagi, tidak lagi. Tidak suka sana suci. Ha? Ya, yo buat lagi ni dulu. Mesti aku sama kamu sekarang. Oh. Nah, bro, kada bisa ubat balik tiun aku sama. Hmm. Oh, terlupa dah mengapa. Ha? 哎， <laughs> 来来来来，啊，来人家说妈耶，嗨，我受不了，嘿嘿嘿，来吧，老师，啊，我想要回家喽，啪啪啪，嘿嘿嘿，来来来。

的把我和的我的一天。哼，我心啊，妈呢？怎么被人啊？Ini sekinu melawa mayang mais. Hum. Hum.